Salom, eh, texnoshpazlar. Mening ismim Elon Musk. Texnoplov jamoasi men haqimda yangi video chiqargan ekan. To'g'risini aytganda, men Farizning katta muxlisiman. Eh, shuning uchun bu buyuk odam bilan bir videoning ichida paydo bo'lganimdan faxrlanaman. Xullas, videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kelishdik. Salom, yaqinda YouTube kanalimda keyingi mavzuni aniqlash uchun tanlov o'tkazganimda Ilon Maskning hayotini ko'pchilik tanlagan ekan. Э, to'g'ri qilibsizlar chunki bu odamni hayoti haqida har bir inson bilsa zarar bo'lmaydi bu odamning boyligi 233 milliard dollarga teng solishtirib ko'rish uchun o'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 57 milliardga teng taxminan demak bittagina shu odam butun bir davlatdan 4 marta boyroq shu bilan birga bu odam dunyoning progressini oldinga yurg'izadigan tashkilotlarning boshlig'i hisoblanadi lekin keling man hayoti haqida boshidan aytib beray 1971 yilda ilon mask e, foto avtomodel va elektromexanikni oilasida afrikadagi pretoriya degan shaharda tug'ilgan kichkinaligidan boshlab u judayam haligi kitoblarga qiziqadigan boshqacha introvert bola edi shu deb boshqa bolalar uni chiqishtirmas edi hattoki bir marta bir haftaga gospitalga ham yuborishgan bechora bolani farizda ham o'xshash hikoyalar bo'lib turadi bir xilda nafaqat maktabda unaqa bo'lgan balki hozirgi kunlarda ham bir ming to'qqiz yuz sakson birinchi yilda ilonning ota onasi ajrashib ketadi va o'n yoshdanoq bu bola haligi Commodore VIC-20 degan kompyuter yordamida o'z qiziqishlarini rivojlantirishni boshlaydi 1984 yilda 12 yosh bo'lgach Elon Musk o'zini birinchi kompyuter o'yinini ishlab chiqarib 500 dollarga sotib oladi vau wow, man bo'lsam o'n ikki yoshimda nokiamga grazny jack o'yin degan o'yinni yuklab olib o'ynab o'tirardim bolalarga tarqatardim keyin bu bolalar oldimga mana mana shu o'yinni o'zing o'tib ber deb kelishar edi murojaat qilishar edi man ham o'zgacha ilon mask edim bu bolalar uchun bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda ilon kanadaga ko'chib ketib Queens universitetiga kiradi shu bilan birga u afrikadagi harbiy xizmatdan qochib qoladi to'g'risini aytganda man ham afrikadagi harbiy xizmatdan qochgan bo'lar edim faris ham faris o'zbekistondagi harbiy xizmatdan ham qochgan bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda mask pensilvaniya universitetiga o'tib olib katta bolalarni universiteti iqtisodiyot yo'nalishini tugatadi va shundan so'ng darrov ikkinchi ta'lim sifatida fizika yo'nalishida o'qishni boshlaydi man o'zbekistonda umrimda ikkinchi ta'limni olmagan bo'lardim bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yilda mask o'zining e, ukasi bilan zip ikki degan tashkilotni ochishadi bu tashkilot shahardagi barcha mavjud bo'lgan do'konlar yoki tashkilotlar haqida ma'lumot berardi xullas o'sha paytni xaritasi u paytlarda yandex yoki wazega o'xshagan xaritalar yo'q edi shuning uchun bu o'zgacha innovatsiya hisoblangan bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yilning fevral oyida ular ukasi bilan zip ikki kompaniyasini boshqa bir kompaniyaga sotib yuborishadi uch yuz yetti million dollarga Mana shu kelishuvdan keyin Mask o'zini qo'liga 22 million dollarni kiritadi. 28 yoshda 22 million dollarni qo'liga kiritgan shu kishi. Man bu yili 26 ga kiraman. 2 yilim qoldi atigi. O'sha yilning mart oyini o'zida Elon Musk XCOM kompaniyasini asoschilaridan biri bo'lib oladi. bu kompaniya odamlarga email yordamida elektron pullarni yuborgani yordam berardi esingizdan chiqarmang u paytlarda payme click yoki paynet degan narsalar bo'lmagan shuning uchun odamlar e, u bu narsani pul bilan to'lamoqchi bo'lsa kerakli ofislarga borib o'sha pulni to'lashar edi yoki masalan telefonga pul tashlash kerak kerak bo'lganda operator kompaniyasiga borib kartalarni sotib olib o'sha kartalarni keyin tanga bilan o'chirib u kartada yozilgan kodlarni telefonga kiritib keyin telefonning balansiga pul tushirishar edi xullas 2000 yilda xcom bir kattaroq confinity inc degan kompaniya bilan birlashib nomini paypalga o'zgartirdi paypal amerikadagi payme desa ham bo'ladi aytgancha yaqinda ofisga kelsam fariz o'tirgan ekan mana bunaqa qilib xullas macbook olaman deb havas qilib o'tirgan ekan oldiga bordimda man qara dedim ana sanoat qurilish bankida mikroqarz borku ellik million so'mgacha yigirma oltiyu to'qqiz foizdan yigirma to'rt oygacha berishadi ovur bemalol yigirma to'rt oyda oyligidan chiqib qolar to'lab yuborasan keyin hmm. 2000 yilning yanvar oyida mask jastin wilson degan ayolga uylanadi va ularda oltita farzand tug'iladi oltitasini ham boqqani juda yam qiynalishmagan deb hisoblayman ikki ming ikkinchi yilda mask nihoyat spacex kompaniyasiga asos soladi bu kompaniyaning maqsadi hozirgi mavjud bo'lgan raketalar texnologiyalarini maksimal darajada rivojlantirish va kelajakda marsda odamlar uchun koloniyani tuzish ya'ni odamlar yashashi uchun marsda haligi sharoit yaratib berish hozirgi kunda spacex koinotga uchib ketib keyin qaytayotgan paytda buzilmagan to'liq holatda qaytib keladigan raketalarni ishlab chiqarishdi chunki oldin raketalar koinotga yetgach darrov parchalanib ketib buzilib ketib yerga faqat cho'qqis qaytib kelar edi hozirgi raketalar esa parchalanmasdan butunlay uchib ketib butunlay ko'rinishda qaytib keladi va bizga marsga u yoqqa bu yoqqa yuradigan avtobus sifatida xizmat qilishadi masalan faris ketmoqchi 2002 yilda ebay kompaniyasi bu amerikaliklarni olixi e, paypal kompaniyasini 1,5 milliard dollarga sotib oladi bu kelishuvdan mask o'ziga 150 million dollarni qo'lga kiritib oladi <laughs> 2003 yilda esa Tesla ochiladi. Faqat siz o'ylaganday Musk tarafdan emas, ikkita injener tarafdan. Martin Eberhard va Mark Tarpenning degan ikkita injener Tesla'ni asoslaydi. 2004-yilda esa Musk bu kompaniyaning ichiga investor sifatida kiradi, ya'ni pul tikadigan odam sifatida. Ya'ni 70 million dollar tikadigan odam sifatida aytgancha manga teslani obzor uchun berib turmoqchi bo'lgan salonlar bor bo'lsa aloqaga chiqinglar ikki ming oltinchi yilda mask solar city degan kompaniyani qarindoshlari bilan birgalikda ochadi bu kompaniyaning maqsadi haligi quyosh panellarini ishlab chiqarish va sotish bizada ham sal yetishmovchilik bo'lib bo'lyapti shunaqa kompaniyalarda quyosh bor chiroq yo'q 2012 yilda Elon Musk Dragon degan raketasini birinchi marta koinotga uchiradi three two one zero. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed. Bottom dog. America has launched. And so rises a new era. Uh, dunyo tarixida shu payt bir xususiy tashkilot birinchi marta raketani koinotga uchirgan bo'ladi davlat emas xususiy tashkilot o'sha yilning o'zida maskning giperloop degan loyihasi internetni titratadi u poyezddan to'rt marta tezroq samolyotdan ikki marta tezroq bo'lgan jamoat transportini yaratmoqchi bo'ladi va undan tashqari bu jamoat transporti quyosh energiyasidan quvvatlanish kerak bo'ladi ammo millionlab dollarlarni izlanishlarga sarflagach e, xuddi toshkentda jamoat transportini tashlab qo'yishganday mask ham bu loyihani tashlab qo'yadi undan tashqari mask yana bitta starlink degan loyihasi haqida e'lon qiladi bu starlink loyihasining maqsadi yerning har bir nuqtasini wi fi bilan qoplash bu uchun mask sayyoramiz atrofini internet tarqatuvchi sputniklar bilan qamrab olmoqchi hozirgi paytda yerning orbitasida besh mingga yaqin starlink sputniklari bor ammo maskning o'zi mana mana shu tarqatiladigan internet bepul bo'ladi deb aytgani yo'q tushundingmi haligi xursand bo'lib o'tirmagan bo'lgan bo'lmagan narsalaringni anlim ko'rib o'tiraman deb 2014 yilda tesla kompaniyasi o'zining avtopilotini taqdim qiladi odamlarga va 2014 yilda avtopilot juda yam fantastika narsadek ko'rinardi hozir ham shu lekin 2016-yil Musk Neuralink loyihasini taqdim etadi. Neuralink bu miyaga o'rnatiladigan chip, ya'ni ana o'sha chipni miyaga o'rnatib, odamlar har xil ulangan texnikani fikr yordamida boshqara olishadi. Agar Neuralink haqida batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, mana mana bu videoda yaxshilab aytib berganman hammasini. O'sha yilni may oyida SpaceX nihoyat raketani koinotga uchirib, qaytadan yerga qo'ndirishadi. mana shu omil koinotga tegishli bo'lgan butun industriyani iqtisodiyotni o'zgartirdi ana shu bir zumda chunki oldin koinotga uchirilgan raketalar buzilib ketar edi va ularni boshdan qurish kerak edi hozir esa hech qaysi raketa buzilib ketmasdan orqaga qaytadi endi 2021 yil maskning boyligi 200 milliard dollardan oshib boradi va u dunyoning eng boy odamiga aylanadi 2025 yil ilon mask spacex yordamida marsda qo'nib u yerda odamlar yashay oladigan koloniyani tashkil qilmoqchi uni gapi bo'yicha agar ilojisi bo'lsa u marsga ko'chib borib oxirgi kunlarini ham shu marsda kechirmoqchi bunga nima keragi bor nega ko'chishimiz kerak deb savol berayotgan bo'lsangiz atrofingizga bir qarang odamzod deb yer sayyorasi sekin sekin bo'g'ilib o'lyapti masalan o'tgan yilni bizni bosib olgan chang bo'ronni eslang yoki uch to'rt yildan beri qish faslida qor yog'mayotganiga ahamiyat bering va kim biladi balki bizni bolalarimizni yoki nevaralarimizni yerni tashlab ketib marsga ko'chib ketgani majbur bo'lishar kim biladi ilon maskka o'xshagan odamlar esa odamzodga mana shu masalalarda yordam berishadi progressni oldinga itarishadi va to'g'risini aytganda man ilon maskning haqiqiy muxlisiman mani kumirim bu odam sizchi siz marsga endi qachon ko'chib ketgani majbur bo'lamiz deb o'ylaysizlar qani izohlarda yozinglarchi bir suhbatlashamiz xullas bu texnoplov kanali edi videoga layk bosing obuna bo'ling yana nimalarni bosishni yoki tarishni bilasizlar ko'rishguncha xayr